गुरु का स्थान तो इस संसार में ईश्वर से भी बड़ा होता जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर होता है उसी प्रकार गुरु के वचन मन में फैले अंधकार को नष्ट कर उसे ज्ञान की दिव्यता से सुसज्जित करते हैं गुरु की शरण तीर्थ के समान होती